<laughs> Okey, langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Raya dekat Dataran sini ada perpanduan satu. yang berharga RM5. Huh, Wey, dengar Western. macam sangat murah. Jadi bagaimanakah portion yang RM5 tu apa yang ada dekat dalam dia? Okay. Jom kita tengok cara penyediaan dan warung Kak Long. Jom, let's go. Okey, ni ada perak ni. Ah, ada perak, bau perak. Perak. Bau banyak eh, bang. Paha eh. Apa ketul? Tepung. Apa eh? Satu pisau eh. Ni lem Eh? Oh, dia punya perapan tu bahan-bahan tu macam apa? Eksklusif. Wow. Oh, ni ada telur ke? Ya, eh? ada telur. Okay. sedikit salad lah. Dengar cerita abang dulu chef eh? Ya. Di Bila. hotel di hotel mana tu? Dulu hotel Embroof. Kat mana? Embroof. M? Embroof. Embroof. Di mana ya. tu? Di Pekan lah. Di belakang dekat stadium. Oh, dekat stadium. Berapa tahun abang sebagai chef? Oh, lah, lah. oh, dalam setahun lebih lah. Buka okay. hari-hari tu macam mana? Buka hari-hari kita hari-hari Khamis. Kita orang cuti lah. Khamis cuti. Start hari daripada pukul apa? Start, start daripada 12 okay. sampai pukul 9.30 kita stop lah 9.30 stop kan? Lah. Okay baik, jadi eh. selain daripada western chicken chop ada juga pasta eh? ada pasta apa tadi? Chicken chop, ada pasta, bolognese Okay Carbonara okay. okay Dengan aglio aglio Kita walk in dia lah Oh, aglio Panda grab ada? Kita buat yang terbaru ni my shop My shop My, my shop. shop Halal Cara yang halal Okay baik Itu fadu Okay Memang abang buat telur mata eh? Telur mata dia sunny set up Mana dia separuh masak lah Kalau Chinese punya style Dia akan bagi telur, bean Okay Dengan nasi putih lah Okay Lepas tu ayam Oh Chinese ayam sikit. Oh Okay Minyaknya pakai minyak zaitun tu kayaknya tu Terbaik lah ni Dia kan chef gitu kan jadi mesti sedap. Oh, boleh pepas sos. Ah, boleh pepas Butter dengan flour. Oh, ada hot sikit eh. Okey. Fresh. Ini apa guys? Alright. Oke, okay. Hmm. tapi rata-rata kak Malaysia itu murah ya untuk makanan itu Masak 5 ringgit loh guys Oh, dia buat macam tu. Hmm. Bikin ngiler aja ya. masak apa lagi Ayam Oh dia ayam tak ada tulang dah Aha dah ambil tulang dia Ya Allah sedapnya okay dia bagi minyak sikit je kan Wih mantap ni Daripada nampak uh, gambar maksudnya nampak ayam ni memang sedap tau. Tu kan. Sebab dia dah berbumbu. Hmm. Ya Allah. Oh, macam tu boleh boleh nanti saya buat juga ah. Ha, cara dia masak tu. Tanpa tulang kan. effort yang dia punya effort untuk supaya kan dia ulang tu. Ah, dia punya dia ni kadang ah. tak masak kan. Ha Jadi strike cepat ni dengan dia ulang ni dia orang boleh makan. Oh. Jadi masak sepenuhnya. Oh iya, oh, macam tu. Tujuannya untuk tulangnya tu agar matang. Wish sedap ni kan. Darah tu dia just tu. Oh, dah keluar tu masak. Masak. Alamak Eh boleh lah saya ada pakai ayam kat sini Boleh nanti saya buat macam tu eh Lepas tu panggang Goreng lah goreng-goreng semi-semi panggang lah Peh Ada set nasi. Ada set nasi, sosis. Bawang bawang, bawang goreng. Eh saus dia apa tu Oh ada french fries juga Yang apa? Itu yang seksi je Seksi je? Yang 99 99 Wow Aduh, bosan beneran sih. Hmm, enak ini. Sembilan ringgit sembilan bang eh? Sembilan murahnya. Ini yang set lima ringgit. Enam ringgit setengah eh? Enam ringgit setengah. Susah sebelah paper dia. Eh? Ya Allah. Ya Allah, saus dia. Ya Allah. RM9.9 Banyak sangat guys eh, Alamak ya. eh, oh. Banjir oh. memang macam tu lah Kena buat banyak-banyak Sebab kalau tak banyak tu Kita makan macam kurang tu Saus dia tu Sebab sedap Okay ini yang RM5 RM5 Ya Allah, RM5 Sangat berbaloi Kejap, RM5 ada telur, ada ayam, ada sosis Eh Iya ke? Telur kat sini RM2,000 kan? RM2,500 RM2,500 Paha ayam tu RM6,000 RM4,000 Okey Antara kisaran RM15,000 lah Dengan sosis tu kat sini Betul-betul sih 15000 tak juga. tak dapat kalau kat sini kan macam ni. Ada RM5 kali 3 kan. Ah ha, betul. 15000 Western tu. Kamera pegang sebelah jadi kita makan dengan tangan dia. Okey. Orang Melayu kan makan dengan tangan dia. Okay. Bismillah. Bismillah. Hmm. Ya Ini sepatutnya harga dia RM10 ni. Eh. Ya ke? Kemudian dia bagi black sausage. Ngiler guys, asli ya Allah, ngiler banget sih. Saya dia pun dia besar. Aduh. Yang ini memang cita rasa hotel. Cita rasa cita hotel. Beli yang RM1 pun dah berbaloi. Berbaloi. Syahdu bro. Oh no. Hmm. Ini Tapi saya kurang suka kalau macam tu. ada telur mat kerbau. Kita makan telur, makan sikit buat sedap. Ih. Kurang suka kalau telur tak matang sangat. Ini beza dia dia ada go slow dan fries. Cuba, sinilah. Tapi rasa Ini ayam sama aje. Fries. Rasa ayamnya tu. Hmm, sedap. Yang ada nasi ni cuma RM6 setengah RM6 setengah Terbaik. dengan nasi Ya Allah Alamak, sedap ni Happy lah boleh makan murah macam ni tapi kualitas hotel guys. Confirm kenyang lah. Ya Allah. Kak Long, RM300 ni untuk siapa saja yang datang kejap lagi. Dia order western ke goreng-goreng ke bagi dia lah percuma. Ya? Yeah? Okay, baik. besok okay. kita masuk dalam YouTube. Mudah-mudahan bertambah-tambah pelanggan. Ya, chicken chop RM5 terbaik. Amin amin. Mudah-mudahan ramai yang datang lepas ini insya eh. Terima kasih sebab sudi bagi datang buat video. <laughs> Terima kasih kalau bang eh. Okay, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright guys, dah selesai videonya. So itulah tadi makanan western yang dekat sana tu murah sangat. Tak logik lah. Mana ada makan macam tu RM5 je. Ha? Ya Allah, betul-betul lah ni boleh makan sedap RM5. Hmm, paha ayam telur sosis. Alamak kat sini tak tak dapat tu. Mesti 25000 kan? Mesti RM10 lah, RM10, RM9 ah, macam tu. Hmm. Murah sangat, murah sangat. Eh, tak percaya lah <laughs> saya ni. <laughs> Ada macam tu dekat sana guys Tak faham jugalah kenapa RM5 macam tu eh Kalau saya jual tu lah RM5 eh Mestilah RM10 sama RM15 macam tu <laughs> Mungkin sebab dekat sana murah-murah guys Macam ayam murah, telur murah kan ha, sosis juga sosis biasa kan ha, dekat dekat mall pun ada banyak. Tapi kalau ayam tu kan kalau di sini tu ada naik turun harga dia dan telur juga sekarang 1 kilo tu 24000 macam rm ringgit lah. Eh, uh, 7 ringgit 7 ringgit dalam 1 kilo untuk ayam sendiri tu uh, 12 15 ringgit lah 15 ringgit macam tu 17 15 ringgit dan ya kadang naik kadang turun kalau kat sini guys ya semoga memang apa nama ya musim tu tergantung daripada musim kalau ayam banyak kan stok ayam banyak daripada petani-petani dia bagi murah kalau uh, ayam tu tak banyak maka stabil harga boleh jadi juga naik macam tu guys. Okey mungkin itu saja video kali ini guys. Terima kasih dah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya dan saya menuju Dri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.